قصيدة في يوم الذكرى قصيدة رساء في ذكرى وفاة أبي للدكتورة أمل العربي في يوم الذكرى في يوم الذكرى تمر الذكرى سنوات وسنوات تمر الذكرى سنوات وسنوات ويبقى ويبقى أثر الدموع والنحيب على الوجنات تهطل كالأمطار تهطل كالأمطار وتسكي الأوتار وتوجع نبضات القلب من الفؤراق أبي الحبيب أبي الحبيب كل عام أبي الحبيب كل عام لا تكف العيون على البكاء والفؤاد والفؤاد فاض بالأحزان والوجع والأنين والوجع والأنين يسكن بين دروب الصدور والألم والألم يعصر دائما ملفات ذكرى يوم الرحيل وجدران تبكي وجدران تبكي وتسأل أين سكان الديار والجدران تبكي وتسأله أين سكان الديار ويصرخ المكان ويصرخ المكان ينادي عليك يا أغلى إنسان أبي الحبيب أبي الحبيب في كل عام تتجدد الأشجان أبي الحبيب في كل عام تتجدد الأشجان والعبرات والعبرات تسيل في مجرات ومحيطات وقنوات وأنهار والعبرات تسيل في مجرات ومحيطات وقنوات وأنهار وتردف الحياة وتردف الحياة بالحسرات والهموم وتردف الحياة بالحسرات والهموم على كل مدار الأيام آه كل مرة أحاول أنزفه بالحرف على السطور كلمات كل مرة أحاول أنزفه بالحرف على السطور كلمات ولكن ولكن ولكن كسف القلم من كثرة الأكماد ولكن كسف القلم من كثرة الأكماد وهرب الفرح وهرب الفرح من كثرة الغصة والفجعة من الغياب وهرب الفرح من كثرة الغصة والفجعة من والفجعة من الغياب والجزع والجزع غصن والجزع غصن يملأ الأحلام من فقدان والجزع غصن يملأ الأحلام من الفقدان والجزع غصن يملأ الأحلام من الفقدان آه الله يرحمك يا أبي يا أحسن إنسانة مع تحيات دكتورة أمل العربي